o'ttiz dedi o'n yarim dedi keldilar signal chaldilar chiqdim mana shu do'kondan so'rashdik shu bilan manga suv olib chiqib bering dedi zvachi olib chiqib bering dedi man tushdim haqiqatdan ham shu ko'rsam o'sha murodxon to'rayev ekan va nihoyat marhum murodxon to'rayev o'limida aybdor kimligi aniqlandi aziz yurtdoshlar eng avvalo hammasidan ham muhimi ushbu video kommentariyasiga ikki og'iz marhum murodxon to'rayev xotirasiga ta'ziya bildirib qoling xotira bo'lib qoladi va albatta malol kelmasa sobiq sportchi uchun bir dona layk ham ayamaysiz degan umiddamiz videoda boshlaymiz assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar siz maksimaziv kanaldasiz agar kanalda mobodo hali ham obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz kelinglar hamma narsani bir chekkaga surib avvalambor shu kanalga obuna bo'lib qo'ying ho'p aziz yurtdoshlar ko'p gapirmayman sizlarga bir qancha o'sha ma'lumotlarni taqdim etaman yoz faslida marhum murodxon to'rayev avtohalokatda bu olamdan ko'z yumgan edi va ushbu hodisa bo'yicha tergov ishlari amalga oshirilgan edi va bugun tergov yakunlandi to'liq ma'lumotda albatta marhamat video orqali ko'rib eshitib bilib olasizlar xabaringiz bor 2021 yilning 19 iyul kuni o'zbekiston mma assotsiatsiyasi vitse prezidenti mma jangchisi murodxon to'rayev 33 yoshida mudhish avtohalokat sabab vafot etgan edi mazkur holat bo'yicha jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi biroq ushbu jinoyat ishi harakatdan to'xtatildi qalampir uz ushbu jinoyat ishi tergovi va yo'l transport hodisasi qanday sodir bo'lganini aniqlash borasida huquq tartibot organlari tomonidan qanday ishlar amalga oshirilganligini o'rgandi toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan qalampir uzga ma'lum qilishlaricha mma assotsiatsiyasi vitse prezidenti murod xonto'rayev yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etganligi u bilan birga bo'lgan yoki yo'l transport hodisasining boshqa ishtirokchilariga o'rtacha og'ir yoki o'ta og'ir jarohat yetmaganligi hamda o'lim holatlari kuzatilmagani sababli ayblilik masalasi bo'yicha murodxon to'rayev tomonidan yo'l harakati qoidalarining 3 4 73 77 hamda 79 bandlari buzilganligi inobatga olinib haydovchi xonto'rayev mazkur yo'l transport hodisasining sodir etilishiga sabab bo'lib o'zi vafot etgani shu bilan birga ishda işte jinoyat tarkibiy elementlari mavjud emasligi inobatga olinib dastlabki tergov yakunlariga ko'ra toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan murodxon to'rayev vafoti yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi 2021 yil 30 sentyabr kuni jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan harakatdan tugatilgan Ta'kidlanishicha, yo'l transport hodisasi ishtirokchisi bo'lgan Gentra rusumli avtomobilga yetkazilgan zarar Xonto'rayevning BMW avtomashinasi sug'urtasidan qoplanadi. Xo'p, aziz yurtdoshlar, Murodxon To'rayev xotirasiga bag'ishlangan yana bir qancha videoroliklar mavjud, ularni ham sizlarga taqdim etaman. Marhamat. Bundan qo'rqish nima kerak? Birovni haqqini yemasam, birovni urib tepmasam, mandan qo'rqish kerak emas ne qo'rqadi man o'zi tabiatdan shunaqa odamman harakat qilaman hech kimni ko'nglini ortmasligi endi kimlarni ko'nglini og'ritgan bo'lsam ming bor uzr so'rayman hammaligidan endi kimlarni ko'nglini og'ritgan bo'lsam ming bor uzr so'rayman hammaligidan eng oliy jannat nima deb ataladi nimasi mashaalloh to'ppa to'g'ri javob topildi dayus dayuslar ya'ni mahramlarni nomahramlardan qiziq olmaydiganlar o'z ayollarini vaqtida o'qimasa qoldirib qo'ysa mashaalloh voqea voqea to'g'ri javob berdingiz voqea surasi beshinchisi voqea surasi edi omonatdorlik deydilar ovqatdagi sabrni qanoat deydilar oxirgisi qoldi musibatdagi sabrni nima deydilar bandada nima bo'lsa sabr qila oladi musibatda iymon demak iymon iymon bo'lsa javobni qabul qilsak bo'ladimi mashaalloh tabriklaymiz to'ppa to'g'ri javob berdingiz va biz yo'lovchi ko'rsatuvidagi navbatdagi qur'oni karimni sizga topshiramiz bismillah rahmat rahmat alloh rozi bo'lsin katta rahmat rozi bo'lasizlar xursand bo'ldim ishtirokingizdan rahmat siz dedi o'n yarim dedi keldilar signal chaldilar chiqdim mana shu do'kondan so'rashdik shu bilan manga suv olib chiqib bering dedi zvachka olib chiqib bering dedi man tushdim haqiqatdan ham shu ko'rsam o'sha murod xonto'rayev ekan televizorlarda ko'rganman shu bilan kirib suvlarni olib chiqib berdim bunaqa ana internetda bo'layotgan har xil yolg'on gaplar yolg'on hammasi sizdan nima xarid qilindi mandan xarid qilgan narsasi suv zvachka oldilar bo'ldi boshqa hech narsa olmadilar umuman bo'lmagan voqea esta letra uno, uni uno diga ya. gaplar y vuelva. Sizlar bilan men Muhammadjon Maddiyev bo'ldim. Ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qilishni unutmang. Rahmat va ikki og'iz ta'ziya uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz.